گردی خود چون که پیله برمتن بهر خود چه میکنی اندازه کن راست شو چون تیر و واره از کمان کز کمان هر جاست بجهد بگمان ای زبان هم گنج بی پایان تویی ای زبان ҳамганҷи бедармон туӣ бо лаби дамсози худ гар ҷуфтаме ҳамчун най ман гуфтаниҳо гуфтаме ҳар ки ӯ аз ҳамзабоне шуд ҷудо безабон шуд гарчи дорад сад наво خواب بیداری است چون با دانش است وای بیداره که با نادانش است چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند بلبلان پنهان شدند و تن زدند دارم دل همچون جهان تا می کشد کوهی گران من کوه کشم کی که کشم زین دان آخر مرا با عقل خود گر جفتمه من گفتنی ها گفتمه خاموش کن تا نشنود این گفته ها را بادی هوا бо адаб аз барои одобаш хомӯш меистад аммо беодоб фикри онро мекунад ки хомӯшаш гардондам сухан бод аст ай банда кунад дилро пароканда валекин ӯш фармояд ки гирд овар парешонро عاشق در میان مردم چون ماه است در میان ستاره ها گرزان که شوی طالب جوینده شوی با ما ورزان که نی مطرب گوینده شوی با ما شب رفت و صبح آمد غم رفت و فتوح آمد خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا مشکن دل مردی مشتری را بگذار ره ستمگری را به جایی که آب می رود онҷо сабз мегардад ва ба ҷое ки ашки чашм мерезад онҷо раҳмат нозил мегардад даҳон бибанду амин бош дар сухандорӣ кишаҳ калиди хазина бари амин кашадод به همدمی و خوشی همچو شیر باش و اصل به اختلاط و وفا همچو شکر و حلوا از تو شد بازی سپید زاغی ما و ساری ما بس کن و دیگر مگو کین بود گفتاری ما کرانه ندارد بیابانی ما قرار ندارد دل و جانی ما جهان در جهان نقش و صورت گرفت کدام است از این نقش ها آنی ما مولانا جلال الدین رومی ҳикояти баққолу тӯтӣ ва равған рехтани тӯтӣ дар дукон بقال و را توتیه خوشنوای سبز گویا توتیه بر دکان بودی نگهبان دکان نکته گفتی با همه سوداگران در خطاب آدمی ناطق بودی در نوای توتیان حاضق بودی جست از سوی دکان سوی گریخت شیشه های روغنی گل را بریخت از سوی خانه بیامد خاجش بر دکان است فارغ خاجوش دید پر روغن دکان و جامه چرب بر سرش زد گشت توتی کلزی زرب که چندی سخن کوتاه کرد مرد بقال از ندامت آه کرد ریش بر میکند و میگفت ای دریغ کافتاب نعمتم شد زیر میغ دست من بشکسته بودی آن زمان که زدم من بر سر آن خوش زبان هدیه ها میداد هر درویش را تا بیا بد نطق مرغی خیش را بعدی سه روز و سه شب حیران و زار بر دکان بینشسته بود نومیدوار می نمود آن مرغ را هر گون نهفت تا کی باشد اندر آید او بگفت جولقی سربرهنه می گذشت با سری بیمو چو پشتی تاس و تشت آمدن در گفت توتی آن زمان بانگ بر درویش زد چون عاقلان کس چیه کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی از قیاسش خنده آمد خلق را کوچ خود پنداش صاحب دلق را کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نبیشتن شیر شیر جمله عالم زین سبب گمراه شد کم کسی زبدال حق آگاه شد همسری با انبیا برداشتند اولیا را همچو خود پنداشتند گفته اینک ما بشر ایشان بشر ما و ایشان بسته خواب مخور این ندانستند ایشان از اما هست فرق در میان به منتها هر دوگون زنبور خوردند از محل لیک شد زان نیش و زین دیگر اصل هر دوگون آهو گیا خوردند و آب زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب هر دونه خوردند از یک آب خور این یکی خالی و آمپور از شکر صد هزاران این چونین اشباه بین فرقشان هفتاد سال راه بین این خورد گردد پلیدی وجودا، آن خورد گردد همان نور خدا این خورد زاید همه بخل و حسد وان خورد زاید همه نور احد این زمین پاک و آن شور است و بد این فرشته پاک و آن دیو است و دد هر دو صورت گر به هم ماند رواست آب تلخ و آب شیرین را صفاست جز که صاحب زاو کیش ناسد بیاب او شناسد آبی خوش از شور آب راست می باز چه خوردهی بگو مست و خراب می خانه به خانه کو به کو با که حریف بودی بوس از کی را ای زلف که را ای حلقه به حلقه مو به مو راست بگو به جان تو ای دل و جانم آن تو ای دل همچو شیشم خوردم ایت کدو کدو راست بگو نهان مکن پشت به عاشقان مکن چشم کجاست تا که من آب کشم سبو سبو در طلبم خیال تو دوش میان انجمن می نشناخت بنده را می نگریست روبرو چون نشناخت بنده را بنده کجرونده را گفت بیا به خانه هی چند روی تو سو به سو عمر تو رفت در سفر با بد و نیک و خیر و شر همچو زنان خیر سر حجره به حجره شو به شو گفتمش ای رسول جان ای سبب نزول جان زان که تو خورده ای بده چند اتاب و گفت و گو گفت شراره ای از آن گر ببری سوی دهان حلق و دهان بسوزدت بانگ زنی گلو گلو لقمه هر خورنده را در خور او دهد خدا آنچه گلو بگیردد حرص مکن مجو مجو گفتم کو شراب جان ای دل و جان فدای آن من نیم از دلان تا برمم بهای هو خاموش باش و معتمد محرم راز نیک و بد آنکه نیاز مدعیش راز مگو و پیش او هر مرد شتردار اویس قرنی نیست هر شیشه گل رنگ عقیق یمنی نیست هر سنگ و گل گوهر نایاب نگردد هر احمد و محمود رسول مدنی نیست بر مرد دلان پند مده خیش نیازار زیرا که ابو مسلمان شدنی نیست با مرد خدا پنجه میفکن چون امرود این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت خندیدن جلا ز شیرین سخنی نیست جایی که برادر به برادر نکند رحم بیگانه برای تو برادر شدنی نیست صد بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر غافل مشو دوست که مادر شدنی نیست هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد هر احمد و محمود رسول مدنی نیست